Ողջույն հարգելի հետևորդներ, վստահինելով, որ ցանկացածը դեռ շատ նպատակասլաց եւ հաղթողոքի բանոցում ունեցող անհատականություններ եք, զգտում եւ աշխատում եք հանուն ձեր երազած եւ իդեալական կյանքի համար։ Սկսում եմ նոր տեսանյութերի շարք հաջողակների համար թոփին խորագրով, որտեղ կանադառնամ հաջողակ, շքեղ, հարուստ եւ հաղթող թոփինգերին։ Վստահ եմ, որ ձեզ դուր կգա եւ օգտակար կլինի նպատակների հաջողությամբ իրականացման հարցում։ Բախտում եմ աճելի դիտում։ Բաժանորդագրվիր այս էջին և սեղմիր զանգակի վրա։ Եվ մենք միասին կգտնենք հաջողության քո գաղտնիքը։ Կցանկանայիք դուք ունենալ տուն, որը կարժենար մի քանի միլիոն դոլար, կամ ունենալ առանձնատուն, որի արժեքը կլիներ 250 միլիոն դոլար, լինել կալվածքի տեր հենց ջրվեժի հարևանությամբ։ Եթե այո, ապա այս տեսանյութը հենց ձեր համար է։ Ձեզ եմ ներկայացնում աշխարհի ամենաթանկ եւ ամենաշքեղ առանձնատների թոփ հնգյակը։ Cottage Shaolin Road-ում, Կալիֆոռնիա։ Այս նորագույն ճարտարապետական գլուխգործոցը 520 քառակուսի մետր է եւ ունի բոլոր հարմարությունները հանգստի եւ այրկների համար։ Արկա է սպա կենտրոն, 12 ննջասենյակ եւ 23 լոգասենյակ։ Այստեղ դուք երբեք չեք ձանձրանա եւ չեք ունենա վայրկների պակաս։ Այս առանձնատունը հարուստ է իր 5 բարերով, բոուլինգի համար հատկացված խաղային հատվածով։ Արկա է մեզ տնային կինոթատրոն, գինիների նեցման պահոց, առանձին սենյակ զվարճանքի եւ խաղերի համար։ Տանիքային հատվածում կառուցվել է թենիսի կորտ։ Իր շքեղությամբ այս տունը զարդարում է գեղեցիկ լողավազանը իր ջրվեժով Կա հատկացված տարածք նաև լանչի համար։ Այս հսկատունը ունի 70 մեքենայի համար հատկացված ավտոկայանատեղի, որտեղ կա 14 հազվագյուտ ավտոմեքենաներից կազմված հավաքածու։ Տան ամբողջ տարածքում տեղադրված է նորագույն աուդիոհամակարգ, համակարգ ջերմակարգավորման համար, ինչպես նաև արագ ընթաց վերելակ Otis ընկերության կողմից։ Կարծում եմ, པարզ է, որ նման շքեղ տունը կարող են գնել միայն մեծ կարողություն ունեցող մարդիկ։ Այս տունը արժե 100 միլիոն դոլար։ Գեղեցիկ եւ շքեղ առանձնատուն տեղակայված առանձին կղզու վրա, Ֆլորիդա։ Երբ խոսքը գնում է նման թանկ առանձնատների մասին, Առաջիններից մեկը հիշում են հենց այս հրաշք տունը, որը հայտնի է Գեմինի անունով։ Տեղակայված է 16 ակր տարածքի վրա։ Դա սովորական առանձնատուն չէ, այլ մի ամբողջ կղզի։ Այստեղ կա վիլա 12 ննջասենյակով, մի ամբողջ լիարժեք տարած գոլֆ խաղալու համար, որը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին։ Լիչ այլանման մաքուր ջրով, թրջունների արգելոց, սպորտային կոմպլեքս բասկետբոլ, տենիս եւ մինիգոլ խաղալու համար։ Վիլայի տարածքը գրեթե 5800 քառակուսի մետր է եւ կահավորված է օթափողության բարձրակարգ համակարգով, որով կարող են հպարտանալ աշխարհում ընդամենը մի քանի շինություններ։ Արկա է առաջնակարգ անվտանգության համակարգ։ Կղզու տարածքում տեղադրված են մի քանի հեռուստաաշտարակներ, ռադիոկապը ավելի ուժեղացնելու համար իսկ տան ներսում արկա է միանգամից մի քանի բերելակ։ Սա ԱՄՆ-ի ամենաթանկ անշարժ գույքերից է, որի արժեքը կազմում է 165 միլիոն դոլար։ Ժամանակակից վիլա Կալիֆոռնիայում։ Սա ԱՄՆ-ի ամենաթանկ տներից մեկն է, որտեղ տեղակայված է 17 ընջասենյակ, 21 լոգասենյակ, բոուլինգ խաղալու սրահ, տնային կինոթատրոն, բիլիարդ խաղալու սենյակ, ինչպես նաև նման պատկ հասարավենիքներով։ Արկա է նաև գինիների համար հատկացված սենյակ, որը իր գերազգությամբ կապշեցնի բոլորին։ Եթե դուք ունեք ուաթիր, ապա այն կարող է կայանալ այս առանձնատան տանիքի։ Էլ չասած, որ սա տուն է, որտեղ կարող է տեղ գտնվել ցանկացած մեքենայի համար, քանի որ տան զրո արկում արկա է մեծ կայանատեղի։ Այս վիլան կառուցվել է հատուկ պատվերով։ Այն մարկանց համար, ում կարողությունը բավարար է վճարել 250 միլիոն դոլար։ Բնակել է Քյատային տուն լողավազանով եւ ջրվեժով, Սան Դիեգո։ Այս տունը ատակակցվել է հայտնի ճարտարապետ եւ դիզայներ Ռոբ Քուիգլիի կողմից։ Տեղակայված է Սան Դիեգոյի ափամերձ հատվածում։ Տունը կառուցվել է որպես մասնավոր հանգստի գոտի թաքնված ջրվեժով։ Այս տան առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ առաստաղի բարձրությունը 7.5 մետր է։ Արկա է 3 ննջասենյակ եւ 2 լոգասենյակ։ Տաններ խնդիրակայված են մի քանի բիլիարդի սեղաններ, ինչպես նաև արկա է հանգստի գոտի բաց երկնքի տակ, եթե ծուլանակ գնալ մոտակա ափը։ Այսպիսի փոքր հեքիաթային տան արժեքը 1 միլիոն 450 հազար դոլար է։ կահավորված է տեխնիկայի վերջին ճիճով։ Եթե դուք փնտրում եք ձեր երազանքների տունը, ապա ամենայն հավանականությամբ դա հենց այս տունն է։ Այն կառուցվել է բյուրեղյա կրակով, ապակիներով եւ քրոմով։ Բոլոր ընջասենյակներն էլ ունեն իրենց առանձին լոգարաններն ու գեստապահարաններով սենյակները։ Ինչպես միլիոնատերերի բոլոր տներում, այստեղ նույնպես դուք կարող եք տեսնել մի քանի բիլիարդ խաղալու համար հատկացված սենյակներ, սպորտով եւ ֆիթնեսով զբաղվելու սրահ, նորագույն մարզասարքերով եւ մի շատ մեծ հերոստացույցներով, տնային կինոթատրոն եւ այլն։ Եթե դուք մեքենաների սիրահար եք, ապա կզարմանաք տեսնելով այս սկավտոկայանատեղի։ Այս անշարժ գույքը կարելի է գնել 49 միլիոն 995 հազար դոլարով։ Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկա։ Եթե այո, ապա հավանեք, չէ՞ որ դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Բաժանորդագրվեք ալիքի եւ սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք մեր ալիքի ամրացանցող եւ մոտիվացնող տեսանյութերը։ Ինչպես նաեւ կարող եք դիտել մեր նախորդ հետաքրքիր տեսանյութերը։ Միշտ եղեք մոտիվացված ու նպատակամղված։ Եվ մի օր բոլոր երազանքները կդառնան իրականություն։